hello and welcome friends Microsoft SQL में अगर आपको लेस देन सैलरी है जैसे यहां पे देख सकते हैं ये सैलरी दी गई है तो इस सैलरी में हमें करना क्या है लेस देन 30000 वालों को छांटना है उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे तो यहां से क्रिएट पे चलते हैं और चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर ये आ गए अब यहां से इसको क्लोज कर देते हैं क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पर चले जाते हैं अब यहां पर हमको वो क्वेरी टाइप करनी है जिसकी मदद से केवल उन्हीं लोगों की उन्हीं टीचर्स की लिस्ट दिखेगी जो less than thirty thousand salary पाते होंगे तो कैसे होगा ये ऑलरेडी यहां पर सेलेक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है यहां पर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के शनि लगाते हैं और यहां लिखते हैं फ्रॉम टेबल का नाम तो जो भी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम दे देना टेबल का नाम हमारे टीचर्स तो यहां लिख देता हूं टीचर्स कुछ इस तरीके से ये टीचर्स लिख दिया टीचर लिखने के बाद क्या करना है टीचर लिखने के बाद एंटर करके नीचे आना है अब यहां पे क्राइटेरिया दे दे देनी है कंडीशन दे देना है तो ये लिखा वेयर अब यहां पर क्या करता हूं सैलरी लिखता हूं salary is less than less than करेंगे ये ग्रेटर देन हो गया ये लेस देन है ठीक है लेस देन 20 30000 30000 करेंगे तो ये 30000 कर दिया हो गया काम बस यहां पर आपको सेमीकोलन दे देना है ये जो क्वेरी uh, बनी हुई है ये क्वेरी 4 है जो हम बना रहे हैं आप यहां से रन करवा दीजिए तो यहां पे देखेंगे कि लेस देन 30000 वालों का ही रिकॉर्ड आपके सामने आया है अगर आप लेस देन 20000 करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं उसके लिए क्या करेंगे वापस वही काम यहां पर जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे इसको क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद एसक्यूएल पर जाएंगे सेलेक्ट का यूज करेंगे ठीक है सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे यहां पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन और किससे हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम टीचर्स टीचर से सेलेक्ट करना है तो टीचर्स नाम की टेबल है उसी से सेलेक्ट कर लेते हैं T E S H E R S teachers ठीक है और टीचर्स में क्या होगा यहां पर वेयर लिखेंगे where W H E R where अब यहां पर क्राइटेरिया देनी है salary less than less than क्या करते हैं 15000 15000 से कम जिनकी सैलरी हो केवल उन्हीं का रिकॉर्ड हमारे सामने शो हो तो बस यहां पर रट क्लिक कर दीजिए एक ही आदमी है जिसका सैलरी 12000 है या पे टीचर्स की पूरी डिटेल यहां पर दी गई है ये देख सकते हैं टेबल जो क्रिएट हुआ था यहां से आप मैच कर सकते हैं कि मैक्सिमम सैलरी क्या है यहां पर देख लीजिए यहां पर मैक्सिमम सैलरी क्या है और मिनिमम क्या है 10000 से या 15000 थाउजेंड से कम कितने ऐसे हैं व्यक्ति जिनको 15000 थाउजेंड से कम सैलरी मिलती है तो एक ही तो है गूगल है तो इन्हीं को केवल मिलता है तो आप देख सकते हैं क्वेरी के माध्यम से आसानी से आप भी कर सकते हैं ये काम उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी ठीक है लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ ऐसी बने ठीक तो है अब एक और क्वेरी की बात करते हैं तो यहां से चलते हैं क्रिएट पर फिर क्वेरी बनाते हैं ये क्वेरी पे आ गए क्वेरी पे आने के बाद इसको क्लोज कर लीजिए फिर यहां से आ जाइए ठीक है अब मान लीजिए यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी बनानी है यहां पे लगा लिया यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम किस टेबल से होना है तो जो भी टेबल का नाम है फॉर टीचर्स तो ये टीचर्स दे दिया ठीक है एंटर करके नीचे आएंगे वेयर अब यहां पे कंडीशन देंगे ठीक है अब क्या करते हैं अब हम चाहते हैं कि अब एक बार इस टेबल को देख लेते हैं जो टेबल हमने बनाया है इसमें देख लेते हैं कुछ चीजें ये देख सकते हैं सब्जेक्ट दिया हुआ है एज एज की बात कर लेते हैं age is less than less than कर देते हैं लेस देन 40 कर देते हैं लेस देन 40 ठीक है तो यहां पर वापस आते हैं ये एज इज लेस देन 40 तो यहां पे लिखेंगे age is less than less than 40 तो अगर 40 से लेस करेंगे तो 40 से लेस वाला आएगा तो ये देखिए 40 से लेस वाला पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा देखिए किसी की भी एज 40 या 40 से ज्यादा है नहीं है ठीक है तो ये एक और क्वेरी है अब इसमें बिटवीन का कैसे लगाएंगे बिटवीन का वो भी बता देता हूं यहां पे आए इसको क्लोज किया ठीक है अब यहां पर आ गए और फिर वही वही काम करना है स्टैक का सिंबल लगाना है आपको ठीक है इस क्वेरी में भी आपको क्या काम करना है वही स्टैक का सिंबल लगाना है तो यहां से जाकर करते मल्टीप्लाई यानी स्टैक का सिंबल लगा लिया यहां पर क्या करेंगे from teachers T A C H E R S teachers इसी में से हम लोग उठाना है तो ये दे दिया अब यहाँ पे वेयर कंडीशन क्या है हमने चाहिए वेयर लिख दिया कंडीशन ये है कि एज ठीक है यहाँ पे देंगे बिटवीन बिटवीन क्या देंगे बिटवीन तो यहाँ पे लिख दिया बिटवीन ठीक है एज इज बिटवीन 50 एंड या फिर ऐसे कर देते हैं आ, 40 एंड फिफ्टी ठीक है फोर्टी एंड फिफ्टी कर दिया और ये करने के बाद यहां पर क्या करना है सेमी सेमीकोलन लगा देना ताकि ये टर्मिनेट हो जाए बस रन करना तो यहां पर देखिए 40 और 50 के बीच के एज वाले लोगों के नाम आए हुए देख सकते हैं कि नहीं तो बस यही आपकी क्वेरी है इसी तरीके से आपको क्वेरी सॉल्व करनी है एक-एक मिनट लगेगा आपको क्वेरी सॉल्व करने में यही लिखना पड़ेगा कोड और ये लिख दीजिएगा क्वेरी हो जाएगी और एक क्वेश्चन पर चार नंबर पांच नंबर मिलना है आपको तो एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पांच नंबर ले लीजिए चार नंबर का क्वेश्चन है चार नंबर ले लीजिए तो कितना लगेगा अगर मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन का आपको पांच मिनट देना है तो ऐसे ऐसे पांच क्वेश्चन आ गए तो कितने नंबर हो जाएंगे पच्चीस मार्क्स हो जाएंगे ट्वेंटी फाइव मार्क्स हो जाएंगे बहुत ईजिली आप मार्क्स गेन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video